sareeya caalanka sugan ilayrinkiisa samakuwaariyo iyo bogaada sugan ambalya suuban kugu salaana samakuwa ambalya suuban kugu salaana samakuwa geesiyaashii naftooda uu saqeeyo qaranimada soomaalilan geesiyaashii صورة صغيرة قارني مع Somaliland Terus di dosa kubu salana sama kuat Terus di dosa kubu salana sama kuat Kursi deh hambasan Sona kosha bisa Kursi deh hambasan lascia di sé Persone d'un testa testuka Testuka kusala Kusala ne Minni mo walani mo Kobani mo Minni mo walani mo Kobani mo Islami mo Kumusala ne Samo samo Islami mo kung usanane Sama sama niyo Sama kuat, sama kuat, sama kuat Sama kuat, sama kuat,